Az dostlar, proyekt narxlari moni yig'iladigan yig'inlar moni Makka uruqlar. Ketayiska ekan. Bu moni 2,5 kg si 100 so'm ekan. Bu qancha deysiz? 80 Bu 80 so'm. Bunisichi? Bu 5 kg. Ha, bu 5 kilosi 200 so'm. Bu 180 so'm deysizmi? Ha, mana bu 180 so'm. Tarvuz uruqlar bormi? Tarvuz uruqlar. Buni nima narsa deysiz buni? Buni vitamin Nimaga sabab buni? Buni bug'doylarga uradi. Bug'doylarga, bug'doylarga uriladigan vitamin ekan. Mana tarvuz. Klasimi buni bankasi qancha? Mana 550 so'm bankasi. 550 so'm. Mana turist so'm. Manalar turist so'm. Manalar turist so'm. Sal manalar turist so'm. Mana qimmatimi? ulkan bu aka ha eng qimmati mana shu katta bularlar qanchadan ekan besh yuz so'mda so'm bo'ladi besh so'm eng qimmati shundan bu qancha bu 500 gramm mana bu ham 500, yuz bunisi to'rt bankada qancha bor bir kilo bormi 500 yuz gramm yorim bulam yarim, bunisi to'rt yuz gramm ha ha ha kilo kilodan ekan Muharrika bizga kerakli masalan hozir sezon payti mana shularni sempa qilyapmiz mana ag'aynar kobaki makkai olti yarimdan sotibdi kilasini bular qancha bunaqa keta eskimi bular yo'q bobaki bular ham bobakimi uchovi mana olti yarim so'mdan Nakay nechi pul bo'pti ekan? Mana ag'aynar, arpalar 4.5 ming. Yig'asizlar? Ha. o'n kallakda o'zimni olib mana aziz do'stlar guruch o'n uch so'mda kilasi bunisichi bunisi o'n ikki ekin oqsha qirq so'm mana guruchlarni narxini bilib mana aziz do'stlar hozir guruch o'n ikki so'm besh kilo on kilo ko'p emasmi mana limonlar uchtasi 5 so'm ekan ikkitasi 5 so'm kartoshka bu hafta ham 5 so'm piyoz 9.5 yarim mana aziz do'stlar bugungi skrashan bozorida sag'iz arzonroq bo'libdi mana 1 kilosi 4 so'mdan bunisi qanchadan dedingiz 13 kilo o'n so'm o'n uch kilosi o'n so'm yasha yasha mana sabiz shkopda arzonlashibdi yaxshi mana sabiz sevichi arzonlashibdi. Yaxshi, mana kunjara besh yuz anavga borasiz mana bugun iskrashan bozorida undor narxlari bilan tanishib o'tasizlar mana bu 250 ekan mana yozib qo'yibdi mana bu 270. bunisi ham 270. bunisi ham 270 ekan hmm. baribir qo'shib ketdi